W końcu doczekaliśmy się drugiego dania w restauracji Roma, Lądek Zdrój. Ja wybrałem sobie naleśniki na słodko. Żona wybrała sobie, co sobie wybrałaś? Jak to się nazywa? Przysmak lądecki. przysmak Kotlet zasmażaną Kotlet, zasmażana kapusta i ser. Serem, kapustą i serem. A, Kotlet z zasmażoną kapustą i serem. No, zaraz zabieram się do konsumpcji. Bita śmietana się topi.